Oian eder joko ligan izena eman baduzu, pauso hauek jarraitu behar dituzu txapelketan parte hartu ahal izateko. Azteko, gamebrauntzia.eus webgunean sartu behar zara eta zure erabiltzaile eta pasaitxa sartu. Horretarako, sartu botoi berdean sakatu behar duzu. Ondoren, zure erabiltzailea eta pasaitza gehitu. Urrengo pausoa erabiltzaile menua irekitzea da. Bertan, profila editatu sakatu behar duzu. Horren ostean, plataformak botoia sakatu behar duzu eta bertan Minecraften inguruko informazioa gehitu. Zerrendan zure Minecraft bertzioa hautatu behar duzu. Java edo Bedrock. Kontsola batean ari bazara edo eta Pocket Editionean ari bazara, beti Bedrock aukeratu beharko duzu. Ondoan zure Minecraft erabiltzailea sartu behar duzu. Adibidez, Minecraft zalea lau. Oso garrantzitsua da erabiltzaile izena ondo idaztea. Bestela, ezingo zara zerbitzarira konektatu. Honekin datuen gestioa amaituko duzu. Otsaiaren batean Minecraft zerbitzaria irekiko dugu, eta horrela mini jokoak txapelketa baino lehen frogatu al izango dituzu. Zerbitzarira konektatzeko Minecrafteko sarrera nagusian multijokolaria hautatu behar duzu. Jarraian, gehitu zerbitzarira zakatu behar duzu. Zerbitzariaren izenean oianeder Minecraft idatzi eta elbidean oianeder.gamegrauntziak.euz Gero, a botoia sakatu. Orain, zerbitzarien zerrendan, oian eder zerbitzaria agertuko zaizu. Zerbitzaria aukeratu, honen gainean klik eginez, eta ondoren, batu zerbitzarira sakatu. Automatikoki zerbitzarian zartuko zara, eta oian eder txapelketako sarrera nagusian agertuko zara. Txapelketaren egunean, zerbitzarira soiliek zuretzan da denean sartu ahal izango zara. Hemen dituzu minioko bakoitza jokatzeko atea. OITZ, TNT Run eta Build Battle. Antolatzaileen argibideak jarraitu beharko dituzu Discord bitartez eta beraiek agindutakoak egin. Joko bat azteko jokoaren atea zeharkatu behar duzu. Behin atea zeharkatuta, mini joko bakoitzaren prestaketa hasiko da. Adi egon antolatzaileek emandako argibidei. Bidali dizugun PDF-ean informazio gehiago aurkituko duzu eta txapelketaren egunean argibideak ere jasoko dituzu. Txapelketa bitartean, GMerontzi elkartearen diskor zerbitzarian konektatuta egon beharko zarete. Bertara sartzeko esteka bidali dizugu eta bestela GMerontziaren webuneko portadan aurkituko duzuek. Behin zerbitzarien sartuta menuan behera egin beharko duzuek. Oian eder Minecraft txapelketa bilatu eta zabalik dagoen gela bakarrean sartu behar zarete. Bertan antolatzaileak entzuna halko dituzue, baina zuek ezingo duzue hitz egin. Gokoratu, otxeiaren lauean, zeirak, hogei gutzitan, bertara konektatu behar zarete.